on yourself avvalambor assalomu alaykum hozirgi darsda sizlar bilan 3ds max 3ds e, max va Marvelous dizaynerni birga ishlatishni ko'rib chiqamiz va 3ds maxda masalan e, oddiyroq bitta shaklda esa olib turib uni keyin Marvelousga o'tkazilsa bo'ladi bu bo'yicha youtubeda ham darsda qo'yganman uni ham ko'rib chiqishinglar mumkin hop menimcha hozir men sizlarga <coughs> qanaqa amalda ishlashini ko'rsatish uchun oddiy bitta boksda e, ko'rsataman box so'zini birinchi razyorga boramiz ya'ni uv unwrap ho'p aynan uv anvrab undan boshqasi bizga to'g'ri kelmaydi ho'p bunga oddiy bitta tekstura bera olaman hozir mana holati turibdi masalan deylik ho'p boksni biza anurab qilayotgan paytimizda misol anurab bo'yicha hozir batafsil e, tushuntirib ketolmayman u bo'yicha yana alohida dars o'rganman uni e, ham ko'rib chiqishlar mumkin hammasi tekin youtubega joylangan ho'p rab qilishdan oldin biza e, boks birinchi hammasini bitta bitta ko'rinishga olib kelib olamiz ya'ni anaqa yoxud bitta jismga aylantirib olamiz ho'p endi buni anrab qiladigan bo'lsak open editor bosamiz ikkini bosib turib misol tek qismini o'zidan alohida ajratib olamiz hamda o'ziga misol qovurg'a ya'ni eksport beramiz burchalarni hammasini eksport qilib chiqamiz hop ctrl a bosib turib uh, ctrl a bosamiz va hamda rotate o'chirib turaman pak normalize bosgan bo'lsak bizada hop narsa hozir buyog'ini kesib bo'lmasam bo'lay bo'lay bo'lib ketib qoldi shuning uchun buyog'ini kesib turaman tortuvdim hozir qarang tools relax start relax hop yo'q control z control z buyog'ini kesmay turaman control a tools relax mana bunaqa narsa menga kerak edi ko'rayotganinglardek bu bizada o'sha pufni Э, yoymasi ya'ni qanaqa bo'ladi yoyilgan paytda shunaqa holatiga olib kelib oldik bunaqa holatga olib kelib olganim sababi buni tikish juda oson marulos yordamida hozir marulosga eksport qilib olamiz hop sal buyoqqa turamiz mana bu yerda ctrl a bosib turib pak normalarga bosamiz shunda bizga ijozat beradi bunaqa holatda Xo'p, xohlasanglar buni ham bundoq ulab tikib olsanglar bo'ladi. Misol, mana bu qog'ozni tanlaysizlar. Mana kelib ekan. Mana hmm, shu qog'org'ani sichib olsanglar bo'ladi. Endi kontrollarni bosib turib, relax beradigan bo'lsanglar, sizlarni holatga olib keladi. Uni jadvalga joylay olamiz hop sal qiyinroq bo'ladi mana bu tikishni umuman olganda yaxshi konvertib bo'lyap olamiz buni hozir mana shu holatda olib kiramiz fayl export export hop obj holatda obj hop export okay export tom ho'p endi Marvelous Designer ochaman. File, import, obj. Ha, obj faylimizni kiramiz. Avatar holatda emas, endi garment holatda va trace to the uh, patterns from UV map. Okay, bosadigan bo'lsak, injektasli mana bu uh, obyekt olib kira oladi. Materialini, masalan, bitta rangini o'chartirib qo'yamiz ozgincha. Okay, mana Hop, bu hozir e, Marvelous dizayner o'zi tikkan ham bo'lishi mumkin, lekin bizda yaxshi tikmabdi. Biz hozir uni qo'lda tikib chiqamiz va bittada e, o'zimizga kerak bo'lgan natijani olib olamiz. Hop. Bularni tikdik. Tikib Endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu yerda free savingdan foydalanamiz. Misol, mana bundan. Ham K kaça? Yani burçakimizi doğru çıkışı kereyi bize yani tazına doğru tuttu. Hani endi doğru buldu. Hop endi yani free saving'den faydalanamiz. Bu ay yüzeden. Hani yüze geçelim. Kontrolden basalım. basalım. Hem çarpım doğru bölüşüyor. hop hop simulyatsiyani bosib ko'ramiz faqat birinchi garmentni hop setkasini ya'ni obyektni ko'rib olishimiz kerak juda e, ko'rayotganlardagi plotni uni anadan boshqarsanglar bo'ladi ya'ni orqalab berib turamiz hozircha probel bo'lsamiz, mana holatga keldi hop bunga qanchadir bosim beramiz masalan besh deylik probel bosamiz ko'rayotganlardagi bittada bizada bu fikrimizda tayyor bo'ldi mana holatda Xo'p, buni masalan bosimini kamaytirib yoki ko'paytirib o'zimiz xohlagan shaklga olib kira olsak bo'ladi. Xohlagan ham qiyin obyektivlarni Marvelous dizaynerda oson holatda esimdan chiqib qoldi. Yumshoq, ya'ni material holatiga olib kira olsak bo'ladi, faqat UV razryodka yordamida qilganinglar yaxshiroq. Ishlanishi tezlashadi. Hop, anrab yordamida to'g'ri. Shu mana shu e, narsani tushuntirib o'tmoqchi edim. Endi misol buni e, setkasini ko'radigan bo'lsanglar, birato'la topologiyani ham ko'rsatib ketaman, ma'lumot so'zligisini. Setkasini ko'radigan bo'lsanglar, ko'rayotganlar ekan, anaqa uchurcha bo'lib yotibdi. Hop. Buni hozir particle distance'ini kamaytiraman, misol 20 taga simulyatsiya beraman. Materialni turini ham o'zgartirib qilaman, birato'lasiga materialni ustiga bosib customdan masalan meshling yoki shunga o'xshagan hamdan layout o'tkazaman bunaqa mana holatga kelyapti ho'p yana bitta narsani ko'rib ko'rsatib o'tib ketish esimdan chiqib qolibdi misol solidify degan narsa bor bu narsa bizaga obyektni muzlatib berish e, muzlatib beradi ya'ni qotirib beradi masalan joyini mundoq chek razval deydi solidify bitta bosib qo'yadigan bo'lsak simulyatsiya bo'lgan taqdirda ham bu narsa o'ziga e, sekinroq keladi misol g'ijimlash yoki shunga o'xshagan obyekt e, ishlarni bemalol krossel bo'ladi faqat mana yuz qilib qo'yadigan bo'lsanglar umuman qimillaydi misol qancha harakat qilsanglar ham mayonezga o'xshab qoladi mayonez nimachi bo'ladi ani qattiq jismga jelega o'xshab qoladi mana ham bu skladkalari e, o'zgarib ketib qolmaydi yana bitta narsa mana bu yerda grain direction degan narsa bor bu narsa e, mana obyektni yuzasini yo'nalishi hozir 0 gradusda turibdi o'zini молчаниес e, e, o'zini eski holati bo'yicha ya'ni turishi kerak bo'lgan soni bo'yicha hop biza misol buni o'zgartiradigan bo'lsak misol 45 gradus beradigan bo'lsak bizani umumiy saldify o'chirib turaman hozir mana bu choklarimizni yo'nalishi umuman boshqa yo'nalishga qarab o'zgarib ketib qoladi misol 45 gradus equal uh, hop 590 hozir agar bitta yerda yaxshi ko'rinmasa bitta mana bitta yerda yaxshi ko'rinmaydi oddiy to'rt burchak yasadi ko'rsatib boramiz hop okey الإحصائية صار الهمزات دي لا يكون نور mana flip normal qilishimiz kerak ekan normal hop hozir ikkalovga ham bosim beramiz misol qancha 5 beraylik probelni bosamiz mana mana holatga keldi yerga chuvalroq olsin Hop. Buni particle distance'ini 10 ta kamaytiraman. Orasidagi mana bu setkalarning orasidagi maydonni. Mana endi e, grain direction mana qismiga e, beraman qirq besh gradusda va buni misol ko'rinishini o'zgartirib olaman agar bu yerda yaxshi ko'rinmasa xudo xohlasa buni yana e, hali amaliy darslarda yana ko'rib ketamiz keyingi bo'limda hop editing o'tirtirik material turini o'zgartiramiz yo'q hech qanaqa natija bo'lgani yo'q mayli umuman olganda to'g'risi bo'ladi burchagimizda sal e, bosqichlarroq ko'rinishda e, qirq besh gradus burchak ostida hosil bo'lishi kerak edi xudo xohlasa uni keyingi anaqa bo'limda ko'rsatib ketaman hop endi retopologiyaga keladigan bo'lsak bu obyektda masalan hozir 3ddagi e, yoki boshqa misol stoklarda sizlardan to'rtburchak setka talab qilinadigan bo'lsa <coughs> to'rtburchak setkani Hop, mana bitta tremesh yordamida ham qilsanglar bo'ladi. Missallarni o'z ko'tsanglar, mana bitta triangle bor, quad bor. Quvvatga o'tkazadigan bo'lsanglar, ancha kutasizlar. Hammamiz ketgaylar, sizlarda to'rtburchak holatga keladi. Faqat quvatda bitta tomoni bor. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar, yo remes, yo tushib ikkalavidan bittasi mana burchaklarda uchburchak e, ham tikilgan joyda uchburchak holatga o'tib ketib qoladi ko'pincha. Shunaqa narsa bo'lmasligiga hmm, to'g'rilab qo'yamiz ya'ni quvvat quvvat to'rtburchak poligon lekin mana ha bu mana to'g'ri to'rt tikilinishi namba anaqalari yo'q hozir ham tremesh bosilgan bo'lsa o'z farqini ko'rsatish uchun va olamiz ham yoniga ikkalovida bitta narsa faqat bittasida quvvat setka ikkinchisida remesh hop mana bu misol quvat setkidan foydalanadigan bo'lsanglar poligonlarni hammasi to'rtburchak holatga keladi va bir biri bilan o'zaro to'g'ri e, bog'lanadi agar remeshdan foydalanadigan bo'lsanglar sizlarda ham burchaklaringlarda sizlarga kerak bo'lmagan burchaklar hosil bo'lib ketadi shu tomoni bor hozir hmm, mana endi bunisida remesh beraman ikkinchi obyektimga bu ham bu ham e, ishlatsa bo'ladigan e, yechim faqat mana bunisida sal ko'proq ish qilasizlar hozir mana remes qilinadigan variantni ishlar sal ko'proq bo'ladi buni keyin xudo xohlasa balkim 3d maxda ham e, retopologiya qilishni ko'rsatib ketarman xo'sh Xo'p, uzoq vaqtdan keyin mana bu narsa bo'ldi. Ko'rayotganlar ekan, har bitta burchagida anaqa anaqalari bor. Bu Marvelous 11 da endi qo'llar logi qilish imkoniyati bor. Shuning uchun hozir Marvelous 10 da bunaqa narsa yo'q. Shuning uchun bundan ko'ra mana buni men yaxshiroq deb bilaman. Ha, bunaqasi yaxshiroq. No, agar misol erinmasdan mana har bitta orqa qo'rg'asini o'chirib chiqadigan bo'lsanglar, Maxda keyin vazn berib oladigan bo'lsanglar unda mana bu setka ancha sifatliroq hisoblanadi narigidan ko'ra ho'p ma'lumot o'ziga bitta blog edi xudo xohlasa keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar